Msanii Rayvanny ameachia video nyingine akiwa na Baddest 47, ngoma inaitwa Gwedegwede. Ikumbukwe tu kwamba juzi hapa aliachia video ya vacation ambayo tulielezea hapa, ameshuti nchi zaidi ya tisa ama nchi tisa, lakini pia akaachia video nyingine tena ya Gibela Remix akiwa na Chino Kid na hatimaye tena leo ameachia nyingine ya Gwede Gwede akiwa na Baddest 47 ambapo ikiwa ni kazi nyingine iliyotengenezwa na Elis Mzava. Sasa hiki kitu mashabiki wengi wamekuwa wakijiuliza, nikasema nikusogezee na wewe mtazamaji wangu wa Stein TV utoe maoni yako. Bana Rayvanny ndani ya muda mfupi anaachia video nyingi. Uh, video ya vacation ina views wasiopungua laki tatu, lakini pia video iliyofuata ya kwake Rayvanny huyo huyo akiwa na Chino Kid ya Gibera Remix ina views laki mbili. Ameachia tena nyingine hii. Je, hiki kitu cha Rayvanny kuachia ngoma back to back video anaachia kwa wakati mmoja ndani ya wiki ameachia video tatu. Unafikiri Rayvanny anaferi sehemu, anajaribu kujitafuta? Je, hii ya kuachia ngoma nyingi ni kutokana na ngoma nyingine kufail? Ngoma ya Vacation haijaenda sana huko YouTube unafikiri anakosa nini ambacho kinafanya mpaka anaachia back to back, au ni mfumo ambao ameamua kuutengeneza? Lakini kwa comment nyingi ambazo tumeziona kwenye mitandao ya kijamii, watu wanasema huenda Rayvanny bado amedondoka tena kwa mara nyingine baada ya kutoka WCB, kwa sababu kama upepo wake unakuwa unakata hivi, video zake hazifanyi vizuri, ngoma zake ukiachana na Mwamba ambayo labda ilienda viral kidogo, lakini hizi nyingine imeonekana kama hazijapata upepo mzuri. Je, wewe kama shabiki wa Rayvanny, lakini pia shabiki wa mziki, unalizungumziaje hili la Rayvanny kuachia ngoma nyingi kwa wakati mmoja, lakini ngoma zake, video zake sasa haziendi viral sana kama ambavyo tulikuwa tunaona video nyingine huko nyuma zilikuwa zinapata views mamilioni lakini ni ajabu sana kuona views ama video ina views laki tatu unaachia nyingine na views laki mbili unaachia nyingine hapo hapo ndani ya muda mfupi au labda ni mfumo wa Leivani ambao ameuchagua kwamba labda kuna kazi zilikuwa nyingi yaziachie haraka ili aanze kujipanga upya Hayo yote bado tunajiuliza, lakini tunakosa majibu ni nini ambacho kinapelekea kama anguko la views kwa upande wa laivani Shiriki nami hapo, wewe unalionaje hili? Mimi ni Meki Mchane ambaye huwa nakuletea update za entertainment hapa ili tuweze kushiriki pamoja. Asante.